چی اوی جفر اوی با تو هم سلام آقا جون چیه تو دستت ای ای نه هیچی نیست چی؟ واسه دارت کادو خریدی؟ نه بابا آقا جون خفشو بابا من که میدونم ولومتایم نزدیکه ولومتایم منظوره همون نه بابا آقا جون من که دوست دختر ندارم میدونی آقا جون یه عقاب همیشه تنها <laughs> زارت خفه شو بابا بگو ارزه ندارم <laughs> بابا اصلا آقا جون ارزه هم داشته باشم مگه میتونم دوست دختر پیدا کنم نفر اول خود شما منو پاره میکنی راست میگه <laughs> خب بحث عوض نکن ببینم بگو اون چیه اینو برای ننه خریدم به مناسبت روز مادر روز مادر زن کیه مگه یکی دو روزه دیگه است من که هیچی نخریدم آقا جون ناموسم به این نگاه نکن بده من ببینم نه نه نمخوام بده من من خودم از طرف تو بهش میدم نه نه نه آقا جون آقا جون تو رو خودم بابا یادم نکن دیگه خواهش میکنم بده من بیرم با من, من میشناسم همیشه من بدبخت رو به خفشو گم شد تو اتاق درست هم تا کارم هم تمام نشده بیرون نیا بابا میگم گم شو ریدم تو این زندگی چه حالی کنیم امشب جون خانم دست و پنجت درد نکنه شما چقدر اه. خوبی واه حاجی چه مهربون شدی آره بیاج خانم این کادر خودم برات گرفتم روز زن مبارک حاجی چه رومانتیک ممنون که منو تحمل میکنی آخ قلبم وای خدمت شما باز وای این روزاری چه خوشکله حاجی دست درد نکنه مقابل شما رو نداره در مقابل زحمات شما هیچه فقط شب یادتون باشه که چی افتاد زمین؟ ها؟ چی؟ نامه نوشته که ای عزیزتر از جانم روزت مبارک مرسی میدونم این کادو خیلی ناقابله میخوام ازت یه خواهشی بکنم بریم برام زن بکش نه نه نه اشتباه شد بابا باشه این بود جواب محبت های من پشکن این دست که نمک میپاشه الان میرم به حاج یعقوب میگم نه نه نه نه خواهش میکنم نگو بهش ای جفر ساخت منو به چخ دادی حالا چیکار کنم؟ کاری نمیتونی بکنی پوش فقط رو به قبله دراز بکش و آماده مرگ دردناک باش که در تاریخ ثبت خواهد شد نه نه به خدا اشتباه پیش اومده که سر عروس من هوا میاری اونم بدون اجازه من من میتونم توضیح بدم خفه شو الان توضیحات تو شیاف میکنم تو ما تحتت تو دیگه از این غلطا نکنی بخواب بینم اسکندس هی آقا جون من که بهت گفتم این کارو نکن هی خدایا شکرت که حق من مظلوم و از این ظالم گرفتی <laughs> زیاد دلخوش نباش <laughs> دفعات بعد باز دوباره پاره ای میدونم بابا میدونم ولی خب دمت <laughs> گرم این سالم بعد جبران کن او برو برو برو تا نیومده باشه باشه باشه